Всем привет! Сегодня с вами Маша, одна из воронов и мои подписчики. К сожалению, после последнего обновления Windows у меня перестал записываться звук динамиков, то есть вы не можете слышать, что говорят мои подписчики. Изначально задумывалась, что их так будет мало, потому что мы будем играть в такие игры, старые фишечки некоторые, которые невозможно играть массой. Что касается звука, это вы поняли – мне придется наложить музыку и просто вставить сюда интересные моменты. Надеюсь, что следующий выпуск такого типа будет со звуком. А кто хочет в него попасть, пиши в комментарии. Буду брать также двоих, но четверых, может быть. Это край. Ну, поехали! staying alive alive, staying alive. for staying alive.